大家好，我是 K L m boss m l w i n 说、今天其实我是想要跟大家一起观看一个 something like a horror movie challenge 之类的东西啊，这是一个恐怖片的一个挑战之类的东西。可是现在天还没有黑，可以看一看，天还是亮亮的。OK 呀。 所以，我们今天的计划要等到晚上才进行。可是晚上呢，我会去 Patrick 的家，所以呢，我们今天的挑战就跟 Patrick 一起进行。OK，所以今天我们就来拍个呃 horror video challenge。d watch this video at night。OK，开始。 停。 <laughs> 他水要被哪里？哈哈哈哈哈！

看不懂在笑啥，不会，找 scale 啊，我，l e v e 我这样子吧，这样子去，level t h 这应该是日笨的，做写验的鱼哦。那这么美国人呢？是。辛苦。哦。哦。 <laughs> OK。哦，你开个眼睛吗？是是。我这边转那边出来。是。 <laughs> eu vejo Satal. Vamos <laughs> 我肉狗家，你看到这样东西，我早就逃出去了。我还能发好像发懵的场景。是，是啊，早都逃了，还还要。是哦。是。 我那个不知一个一个影子，还开会吗？是哦。哦，站起来了。是。 一个一 <laughs> 个，两个两个。 看到，看到。看到，看到。他他他那个角落里出现过一次。是是，看到人了。是？嗯嗯。给那个火车撞了，过后在那个那个角落里出现过一次。 我就躺在外面，是吧？嗯，有办法。对不对？看多少？哦，从远方有这么一个 prank 来的， <laughs> prank 人来了，人来了！你看，跳下跳下，死下下， <laughs> <laughs> 抽筋啊！是， <laughs> 鬼会在打响打响嘞？不会的，是吧？要不真快一点。我左路拐一下，拐一下，那是我穿过去，不是 半夜，呼，干倒血。 <laughs> 穿过去啊！死了！穿到就知道是人了。是是。哈 我 <laughs> o 个人 no。几条街。做做做。 快加重了，怎么还站着？不要走，都走。过六十秒。 <laughs> Level five。 我看完了，其实还好，不会很恐怖，恐怖吗？恐怖哦，是。 <laughs> So，拍又拍完了，Let us know what you think. Comment below，跟我们讲，你觉得这个影片到底恐不恐怖之类的东西。So，很下个影片再见，Peace。 喜欢这个影片的朋友，别忘了点击、按赞、和分享哦！我们下个影片再见。